Hoy en este lugar que parece ser una construcción debajo del mar. Estoy aquí porque eh, tengo que encontrar un libro del profesor más por el por por empezado a hacer este video tan tarde estas horas de la mañana, pero tuve que estar haciendo mucha tarea de inglés que me dejaron. Y aparte, también ya tengo muchos El libro del profesor Stephen. Esto parece ser Gracias. Pues, tengo que tapar todas esas la, todas esas palas, picos y anchas Este mapa en otra computadora ya lo tengo un poco más avanzado buscar esse está aqui. una pequeña pirámide. del profesor Stephen. ver por acá. Se preguntarán por qué es tan importante ese libro del profesor Stephen. Según sus últimos informes, indican que, que habitantes de la antigua Atlántida de Minio 确实没错。 happened? parecen ser unos pies. Thank you. Bueno, y eso es todo. y nos vemos en un siguiente video. No pudimos encontrar el libro del profesor Al parecer una ola, una ola, Pero una ola lo llevó lejos. nos vemos en el siguiente video y buenas noches. Bueno.